Olhe, se não é a Mili Vitimas, Mili Pamonha, Mili Doidona, a menininha gótica que é sempre fria e está sempre sonhando com a morte. Não estou certo? Logo você vai entender, Mili Doidona. Essas menininhas góticas como você me matam de rir. <laughs> Vestidas como se estivessem de luto, numa categoria profissional tão sérias o tempo todo, sonhando acordadas com a morte, como se fosse um grande cantor de uma dia qualquer, e que quando conhecer, vai ser amor à primeira vista. <laughs> Bom, Feliz Natal, Millie. Eu vou realizar seus sonhos. <laughs>